Arte parita, inventita Saluton, cae bon venon al ne nov episodio. Cie vi pos vidi, la canalo frostetas, cae labirdoi promenas sur la glazio, kai tio estas eh, suficie exreordinar, almeno, ekte kia mi estis en Amsterdamo dum la lastaj ses jaroj, mi niam vidis tion. Do restas nur por diri, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bon venon al nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi kun vi el tiron el gazet articolo la esperantisto 1893 octcent naudec naudec tri quo venas el pagio cent ses dec hoc la titolo dell'articolo estas nove lingvoi tut mondai a lingvo ne estas creata en uno horo nec en uno tago nec en uno iaro Kiel pensas teorie la proiectantoi. En tio ci, la autoroi baldo convincigas mem, ciam ili nur comenzas la gadon de sia proiecto. Tio ci estas la causo ciai ciui gis nun annoncitai ofte con granda bruo ca reclamo novai lingvoi restis cae restas nur proiectoi ne faris kai ne faros ec unu passion plu Cara e shinas che citiu el tiro estas tutte mal actuala char kiu hodio volus proponi novan rivalon de esperanto en la campo de la plan la campo de classica interlinguistico mi mem gis hiero neniam pensis che estus seriosa rivalo kiu povus contraustari esperanton. Kai fakte mi ne shangis mia ideon hodiau. Sed mi rimarkas ke ponkora esperantisto e kalkfoje tute de flankijas. Kai nun la celo de la atako de kelkai estas la tro europeza vor proviso kai ili volas pli internaziigi la vort provison per arabai kai svahilai au zwahilai se vi preferas radicoi kai fin fine fari eta in shangeto in ias ia spezze por uh, pli bonigi kai fin fine kio okazas ili faras alian efemeran <gasps> lingvo projekt necredeble. Do mine comprenas. Carai, kiel homoi nun ancorau havas la emon malspari sian tempon per tute efemerai proiectui, kiui ne havas senson en la covima poco Do, estas iel malesperiga medito hodiau mi. Pedauras pro tio, cae ecch pardon petas vin, mi vere nescias cion fari do ni meditu pri ni ai prioritatoi Dankon pro via atento Gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine